Io mi illumino di meno per illuminarmi, ti illumini di meno per illuminarti, si illumina di meno per illuminarsi, ci illuminiamo di meno per illuminarci. Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, yo. buio della sera Vieni dolce buio, vieni Dopo il giorno e la sua luce Ad assopire il mondo, vieni In queste notti senza notte Vieni grande buio, vieni A farci osservare un po' le stelle Oltre la luce dei lampioni Io mi illumino di meno per illuminare dice vieni ad ascoltare il mondo, vieni. Come canta e respira al buio, oltre questa città dai vieni. Dove la notte è ancora notte ad illuminarti il cuore, vieni. Sotto la luce naturale della luna e delle stelle, che sono milioni di milioni, per respirare meno veleno. Io mi illumino, mi illumino, mi illumino di meno, per meno sfacelo Io me ilumino, me ilumino, me ilumino de meno E per un cielo più sereno Io me illumino, me illumino, me illumino di meno E per un mundo meno alieno Io me illumino, me illumino, me illumino de meno Io mi illumino di meno per illuminarmi Ti illumini di meno per illuminarti Si città, la notte nelle vie è sempre più lucente fino alle periferie, insegna tutto va, pubblicità giganti si vedono dalle stelle, dai pianeti orbitanti, tanti accesi e funzionanti, milioni e milioni di lampioni illuminanti, di notti erranti in strade desolate, mentre in casa le bestiole se la dormono beate. Stacco ogni spina e mi illumino di meno, sto rasoio elettrico e mi illumino di meno, sprino il frigo quando è pieno e poi mi illumino di meno, in più spendendo meno anche di meno me la meno y spina e mi illumino di meno Sopra soy eléctrico e mi ilumino di menos. menos frigo cuando è pieno mi ilumino di menos. In più spendendo menos, que di meno me da menos. Per estirarme no veleno yo mi ilumino, mi ilumino mi illumino di meno Per combinarmelo sfacciato Yo mi ilumino, mi ilumino, mi ilumino